Amaia klik, Arroyo. Klik, klik, klik. Zezako dubi, zezako dubi. Gauza gutxi, gauza gutxi. Kultura digitalari buruz, eh, ba, bueno, ez bat. Eh, bueno, egisa da, gu pertsona garela, bai? Osa, daukogu garun bat, dauzkagu gaitasun batzuk, dauzkagu habilidade batzuk, baina teknologia ulertu behar dugu, e, gu, ez dakit, empoderatu, enkori, <laughs> itz marabioz hori, edo gure mugak zabaltzeko aukera bat bezala. Orduan, plea lantzia, bai guk, eta bai guri ikasleekin plea lantzia, ba, eraitzen duzkuna da, pixkat, zabaltzia, eta ikasteko da zen beste aukera batzuk kontuan hartzia. Orduan, ikasteko kultura digitala aberastia oso baliagarrisa da gizartia hobetzeko. Nik konbentzirutan nago. Osea, gure buruz, gure ikasteko eh, eh, baliabidei buruz eta estiloari buruz e, eh, dugu dugun gure ikasliekin beste jarrera bat hartzen dugu. Eta gure ikasleei baliabide gehiago ematen badotza ikasteko, ba orduan mundu hobetzeko aukera gisa dauko. Orduan, kultura digitala oso garrantzitsua da gaur egun eta gustatzen ez jako nahi, ba sentitzen dut, baina holan da. Osa, eldu da eta geratzeko, geratzeko dago hemen. Orduan, egin behar duguna da, ba, baikortasunak inartu, eta pixkat, ba, e, gauza politzak eta onak itxeko erabili. Orduan, kultura digitala da, partekatu da, ikasten jarraitu da, e, konektatu da, komunikatu da, gauza on pila bat. Orduan, hor, zentratu zen eta saiatu gaitezen gauza politxak itzen, ez? Ikasten jarraitzeko. Galderak. Galderago komentarioak, o nahi dozuen. Klik,